prawy szczał, nie pierdol się, dobrze. No, zawodnik, zawodnik. Zamyka Łukasz, widzi tego co zamyka. Rano mamy robić, no wiesz, no pojęcie, że to trzeba dar, robić wszystko, cały tym. To jest całkiem dużo. No ale to Tymek stoi, patrz. Ja nie nie wiem, no, tak no, widzisz, to ty. Ja bym powiedział, że... Dawaj, dawaj! Nie, nie, to już tak Zrób jest. i idź do Dobrze, uderz. bokiem mu wychodzi, kurwa, tak. o brama. O! Kurwa, ale wyciągnął, kurwa. ale, ale też kurwa szczero zajebiście. No, no wyciągnął, kurwa. Zajebiście też wyciągnął. A tak. sam! Dobro, i mnie... Nie uderz to! Zamknijcie się, kurwa! O! Nie. Aj, się mu! Tak cały meczek dał, jeszcze błędu nie zrobił. Oprócz teraz, no. Po ziemi. Jest jeden. Padnie, stop. Jest! Jest! Gaz robi gaz. To był karny. Tomek, teraz już, już. Ej, Łuki! Dobra, ten był na spalonym. Ostatnia, ostatnia! Dobrze. No, jest!